Astăzi este despre a insinua. În Dex este a strecura o idee uh, răutăcioasă. Și m-am gândit că nu știu niciodată cum să reacționez când simt că cineva insinuează ceva. De fapt, este într-adevăr, sunt de acord cu Dexul, uh, simt că se strecoară o idee, ceva răutăcios și sunt foarte curioasă cum este pentru tine atunci când cineva insinuează ceva Uh, și tu simți deja ce fel de răutate se ascunde acolo, cum reacționezi. Chiar mă interesează părerea ta, poate mă înveți și pe mine, printr-un coment. Ciao!